халықтың мақсаты қазіргі бүкіл халықтың мақсаты жалпы қазақ елінің мақсаты иә. осы күзге дейін билікті құлату билік жөнінде айтып жіберіңізші сол билік құлай ма құлайды деп ойлайсыз ба мен төтесін тікесін айтамын билік өзі де құлайды өзі құлдырайтын уақытқа келіп тұр келіп тұрған себебі халықтың қазір быжынап кәдімгі бұл мына қайнап жатқан қазан сияқты ол көтеріледі халық халық мал емес қой ең көп болса бәленбай жыл отырды бұғып бұғып бірақ бәрі де түсініп келе жатыр ой міне әсіресе мына карантин болды коронавирус деп бәрі отырып қалды үйлерінде бәрі бүйтіп бармақтарын шайнап отыр ғой жейтін жоқ мен баяғыда айтқанмын мемлекетке ей халыққа жүз елу миллиард долларды кешіріп тастаңдар банкіде қарыздарды ипотеканы алып тастаңдар міне грузияға грузияда бір миллиард доллар алты жүз мыңға грузинге алып тастады ғой шектеп тастады шектеңдер сендер себебі ипотекада отырған барлық қазақ Енді қазақтың ақ көңілді енді той жасайды ала ақша. Бірақ көбісі үй сатып алды мына қалаға көшіп кетті. Көлік сатып алып, жаман ана өзі такси болып жүремін деп, қиялданып армандап жүргендер. Сонда мен мына отырғандар мына жоғарыда тойынып алған, семіріп алғандар, олар мемлекеттің билігін ойлап жатқан жоқ. Ол ана ішіп алған, жеп жатқан байлығының билігін қолда ұстау сол үшін жоқ. Оларға мемлекет керек жоқ. Олар тек жеу керек. Сосын қорқады ертең мысалы мына мен келсем мемлекеттің басына а назарбаевың да тоқаевың да дариғасы да бәрібір сотталатын сол мені келтірмеу керек мен бұларға қас жаумын отырған бүкіл жанын салады не жеткізбеу сондықтан олар мемлекеттің халықтың қамын ойламайды а халық міне жаңа жаңа міне осы мына келіп отырған бүгін аз адам емес қанша адам келіп отыр мен мынандай жағдай болды мына маусым бірінде құрылтайымыз бірінші біздің қазақтар қасқана ана орынға ақша төлеген кіре алмайды жібермейді ана қонақ үйдің ішіне маған балта звондайды сәке өзің келмесең мына бізді кіргізбей жатыр деп сосын мен келдім адамдарым келдім де анау қараушылардың қолына кілт жұлып алып есікті аштырдым да кіріңдер дедім отырып өткендер жиналып қорықпа сасқалақтап сасқалақтап пышаққа кірді ғой бұттарын шие жаздап сосын кірдік ақыры содан құрылтай өтті А мен айтамын, ана Балташин не қорқақсың сондай. Коммунистің бәрі қорқақ қой. Ол мен коммунистерді өзім көрдім, оқып жүрген, жұмыс істеп жүрген. Мен коммунист болған жоқпын, комсомолда болған жоқпын. Мен өзім коммунистер қорқақ. Қастаспын өзім орыстарға. Сондықтан ол міне халық енді өз көтерін, бірақ ана жазасы келеді, міндетті түрде. Ақ патша құлады, тонады, ішті жеді. Совет үкіметі құлады, ішті жеді, тонады. Ол мынадай жегірлердің авторитарлық мемлекет дейді оның өзі аяғы түбі көрініп тұрады сен қашан қыстай бересің билікті сол бір адам мемлекетті басқара берген жауыз адам ол мемлекет құриды деген сөз сен бір адам енді алжитын уақыты келеді ғой ақылының тоқтайтын мерзімі келеді сонда шетелдер не қарай екі ақ мерзім отырады да сосын ассалаумағалейкум кетті ол тәрбиелік мәселесі бар оның себебі ол мен екі мерзім отырады да біледі мен ішкен жеген болса ертең менен кейін келген адам менің артын бәрін тексереді бәрін көтереді сондықтан ол тыныш құдай да тыныш құдағай да тыныш деп отырады ал мынау нурик назарбаев ол естественно ешкім ол өзі өзі құдай болып алды ал мынау өзінің малайы мынау тоқаев тап таза бұл малай бұл бұл өзінің билігімен жүріп көрген адам емес бұл дұрыс білімді бір бес алты диплом бар шығар мен ой қасында жүріп диплом санаған жоқпын бар шығар бес алты айтады ой бес тілді біледі деп ай ана ит те біледі бес тілді үреді біреу келсе ты это адамдардың құқығы тапталып жатыр ғой мынау шығуға адамдарды құқық жоқ иә адам себебі бізде заңдар мен заңгермін ғой бізде заңның бәрі бір біріне қарама қайшы келеді бір заңды бір заң бұзып отырады бір заңды бір заң өзгеріп отырады а соны нетпейтін себебі ана заң қабылдауға отыр ғой ана депутаттар енді көбісі миғұлаулар ғой заңнан хабары жоқ